Ah. Ah. Papatunog sa joint. Eh, para makalaro tayo ulit basketball doon. Nilamig kaya, nilamig yata sa tatay, nakabango, nakabangot eh. Hindi, na, na-embrace yung ano, baka tatalon yung... Ah, ah tatalsik. Oo. Ah. Hindi mangagat ito? Hindi. Mangurot lang? Hindi, mabait. Ah, mabait siya? Oo. Naapakan mo man. Ay, ganun. Tatay. Konti lang. blacky. Jaguar. Ah, Jaguar. Jaguar pangalan niya? Jaguar. Mabait siya. Wala akong Jaguar. Jaguar. Ah, mabait niya. Hmm. Ano mo pwede? <laughs> Gulat ako doon na. Ah. Nabistikate ko. Nabistikate ko. ini kan beda ini pen, kita Kikipos mong nalito. Ay, hindi pa pa. Amo. Wala ko time, guy. Pa, nakaitikipit ang video niya. Ang na pa kanina. Wala kang balo pa sa Nalik na yun. Nawala yung nakausli. Ano kanina, ay, ay tumuwid ko, tabi na ganyan. <laughs> kataglaan. Ito ang ginigiwas niya. Ito ang ginagawa sa inyong. Kailangan ko yan para circulated yung bubok. Circulated, no? Ang yun sa kabila. At sakit. Yung sa kabila, hindi naman. Para mag-circulate yung bubok pag tayo. Ito nung pag pag minsan may sumasakit lahat ng pili. pilayan natin ulit. Pilayan natin <laughs> Yung matagal na napilay tayo, mga lagpas ng taon na, kaya pa ibalik yon? Oh. Ha? Pilayan ulit. Pilayan ulit. Mga natagilok ko dati. Ngayon yung ayaw mo, ayaw mo tuloy na itong Hanggang nararamdaman ko pag nilalamig, malamig. Hirapan ako ng mga. Ay, oh, sorry ko na, no? Ang ginagawa, ang nakatawa niya pa siya. Isuing para umikot. One and a half price. Oh. Sila lang. Edward yan? Why? Yoko, yoko. Te, kain na yun. Tulog. Kaya, kick to me, ako yan. Oo. Tatag mo na Ah, sige. Anong ano? Ayan, ayan, ayan. Sa YouTube to. Sa YouTube to. namin yung ano mo rin. Eh. Ang dami na mong nanood nun. Ang dabot ng 300,000. Kaya nga tapos may naglulong kasi papa may may Yung? Oo, may nagtong. Anda. Oh, ang dami nag-comment. Hindi. May nag-gusto siya yung back namin. Papa namin. Oh. pakiramdam mo sa ano? Medyo ano pa rin. labayapin niya. Nakahilot lang. Masakit sa konti. sakit ng konti niya. Kumantay oh. no. Tuwid na. Hindi ka tulad kayo nakaganyan lang. <laughs> Tuwid na. Nakabaloktot siya kanina. Eh. Nakabaloktot siya kanina. Tayo hindi ito no. Hmm. Naglalak, maalis yun. Maalis na yun. Tama Hmm. Naglalak yung panga mo, kaya ginanong ko eh. <laughs> Naglalak yung panga. Uya ka ng ano. Yan, ayan na guys. Dating pilay ng basketball. Ngayon, da, baloktot ngayon. Okay na. Ay, si Tatang. si <laughs> Tatang. <laughs> Ayun, okay na. Tumuwid na yung braso niya. Ay, si parang Alvin. Relax mo na ng konti. Bye-bye.